Let's go. Fifa 2017 un'altra delle novità lanciate oggi proprio alla vigilia il Moto X4 Beh, insomma è un Moto X molto diverso dall'originale di qualche anno fa molto più piccolo tra l'altro eh, nelle dimensioni e diverso anche eh, nelle eh, prestazioni allora il dettaglio fondamentale che vi mostro è quello della fotocamera posteriore con due sensori uno da 8 megapixel con apertura ampia e uno da 12 megapixel pixel. la fotocamera è proprio uno degli elementi importanti di questo telefono eh, che ha a bordo ovviamente Android 7.0, vedete essenzialmente eh, l'aspetto eh, come sempre vicinissimo allo stock che Motorola presenta, siamo abituati insomma ad un software che come vedete è assolutamente semplicissimo, però ci sono alcune aggiunte importanti, ad esempio il wireless sound system che vi permette di utilizzare questo prodotto collegato addirittura a quattro p o l o eh, diciamo, terminali eh, di riproduzione musicale eh, contemporaneamente. Avete visto adesso inavvertitamente quello che eh, è successo, ovvero il fatto che sia partita Alexa, perché all'interno di questo telefono c'è proprio l'assistente virtuale, vedete, ho chiamato Alexa eh, con la mia voce ed è arrivata subito eh, a rispondere al mio comando. Non è il solo assistente virtuale perché c'è anche eh, il Google Assistant, ovviamente in questo caso in lingua inglese, ma proprio oggi Google ha annunciato che da oggi c'è il supporto rapporto per la lingua coreana arriverà nei prossimi mesi anche quello per eh, l'italiano e per eh, lo spagnolo. Allora, il telefono con un aspetto che richiama ormai quello che è diciamo, il eh, design iconico di Motorola con questo disco molto diciamo, vistoso sulla parte posteriore, come detto, con la doppia fotocamera. A proposito di doppia fotocamera, giriamo per vedere alcune delle funzionalità, perché allora, ci ci sono diverse cose, intanto come detto il doppio sensore, vedete con la diversa ampiezza di ripresa, 12 oppure 8 megapixel e poi attorno ancora alla fotocamera per farvi vedere le modalità di utilizzo perché avete una modalità che si chiama spot color che vi permette di scegliere un colore e di eh, evidenziarlo professional mode per controllare eh, esattamente tutto quello che voi eh, volete eh, fare come esposizione ovviamente come apertura quindi tutti i dettagli tipici di una fotocamera e poi il depth enable eh, questo è molto interessante perché vi permette di scegliere se mettere a fuoco la parte frontale oppure eh, la parte posteriore della fotocamera eh, c'è una cosa molto carina eh, che è quella ad esempio eh, dei filtri, eh, i filtri ad esempio possono essere eh, anche, vedete questi sono i filtri per le facce, hanno la possibilità di aggiungere in pratica disegni e dettagli alle facce che voi riprendete, in questo caso non c'è un viso ripreso quindi non lo farà, dovrei girare il manichino ma mi picchierebbero in 12 se lo dovessi fare per mostrarvi come funziona e poi altro dettaglio invece vai questo software preliminare quindi normale che si fermi altro dettaglio è quello anche, eh, secondo me, molto interessante del filtro bianco e nero, quindi potete essenzialmente scegliere una parte eh, del, eh, vostro, eh, della vostra fotografia eh, che rimane colorata, tutto il resto viene riportato in eh, bianco e nero. Un display di buona fattura, di ottima leggibilità, tra l'altro vedete anche l'angolo di vettura è, veramente ottimo, forse troppo, c'è il rischio che il vostro vicino in metropolitana si legga tutti i messaggi che state riportando su WhatsApp. E poi apro ah, la parte moto per far vedere eh, alcuni altri eh, dettagli. Il prossimo che dice ancora quella parola lì che richiama la signorina di Amazon e lo picchio. Eh, allora, Moto Key eh, è quella che permette di memorizzare tutte le password eh, dei PIN, eh, sono i codici di accesso alle aree private anche di siti internet e che potete ovviamente sostituire con il tocco del sensore dell'impronta digitale che è qui nella parte inferiore. E poi le Moto Action, quelle che ormai conosciamo molto bene il moto display per avere tutte le informazioni eh, di controllo ovviamente del telefono, quindi eh, le notifiche ad esempio che arrivano anche quando il telefono è spento, visibili appena lo eh, si muove o ci si avvicina e poi il moto voice che però sapete eh, non funziona eh, in eh, italiano. Insomma è un telefono completo, ne approfitto per mostrarvi anche la presenza della radio FM, un telefono completo, processore Snapdragon eh, 8 Core 4G eh, di RAM, 64 giga di memoria a bordo, eh, fotocamera frontale eh, tanto da 16 megapixel per selfie che vengono definiti perfetti, vedremo tutti gli altri dettagli poi le caratteristiche quando incontreremo questo telefono da vicino nei prossimi giorni, potremo tra l'altro provarlo penso abbastanza presto perché arriverà alla fine del mese di settembre, in Italia il prezzo sarà di 449 euro, ciao da Berlino!